A skąd te piwa są? A tak konkretniej? A. Czyli dwa piwa z Oktoberfest. Cena kosmos, ale pewnie warto. Zobaczymy, czy daje w głowę. Żona w kuflu, ja w plastiku, aby uniknąć kaucji.

stoję po pianach, dużo pianek. Oto moje piwko się leje. a może pani takie za 10 zł dwóch No a jak mam to na konto? wypiłam w Oto nasze piwka. Pierwszy raz w życiu piję te wynalazki. Konkretnie tego nie. To jest moje w plastiku. Zdążyłem, za, z, zapomniałem jak się nazywa. Lubin. On dwa, Coś ma Proszę zobaczyć, tu na, na godle jest lew, czyli le,